हाँ, हाँ। उधर हो हाँ। हम्म। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की जिद है मेरा फितूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुर्म क्या नाम है आपका हेमंत रात हेमंत जी कहाँ से आप उड़ीसा से हैं एशिया टेलीकॉम अट्ठाईस अक्टूबर का स्टूडेंट हम्म। अभी आपके हाथ में कौन सा फ़ोन है एम आई सिक्स है क्या प्रॉब्लम है इसमें तो ग्राफिक का प्रॉब्लम है टी लाइन ब्रेक है इसमें हम्म। तो ग्राफिक बीच बीच में दिक्कत देता है बीच बीच में दिक्कत देता है एक बार देख लीजिए एक बार व्यूअर्स को दिखा दो तुम्हारा हाँ, कि मतलब ये देखिए ये देखिए आ रहा है ना हाँ।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 सीपीयू निकाल के लगाने के लिए तो आप निकाल के लगा पाएंगे हाँ, हो जाएगा चलिए ठीक है थैंक यू सो मच तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है सपोर्ट दे रहा है लास्ट डे क्या करके गया लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए उसको लगाए भी पूरा पूरा लास्ट डेट आपने क्या किया sir dual decker CPU dual decker CPU आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया निकाला क्लीन किया वो मैटर समझ में आई आपको बिल्कुल सर सीपीयू भी किया लास्ट डे क्या करके गए लास्ट डबल डेकर किया है डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर डबल डेकर किया लास्ट में डबल डेकर किया ना आपने लास्ट डेट क्या किया डबल डबल डेकर सीपीयू करके गए जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया sir double decker double decker सी कैसे डिबल करके लगाना है क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की ये आपने किया सारे स्टूडेंट ने की सब स्टूडेंट सब स्टूडेंट ने आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर डबल डेकर क्या मैंने uh, ओपनिंग क्लीनिंग और रिबोलिंग बहुत अच्छे किया आपने पहले हाँ आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया बिल्कुल हाँ, आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया आज हमने डबल डेकर किया डबल डेकर किया आपने आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन sir dual decker dual decker CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू वो किस स्टेंसिल से किया आपने यूनिवर्सल से यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर बिल्कुल मिलता आज आपने क्या किया करो dual decker CPU dual decker CPU किया यहाँ पर या आपने खुद किया खुद से यस सर खुद किया आपने क्या किया आज के दिन का बताओ आज मैं आज double decker double decker CPU कर रहे हैं आप और वो भी किससे किया आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से यस सर यूनिवर्सल ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर हम सब ने ना dual decker CPU sir RAM और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने और सीपीयू बता दिया था आज आपने क्या किया अच्छा ड्यूअल सीपीयू ड्यूअल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे सर हम 25 पर कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस सर हमने ड्यूअल डे कर किया सर ड्यूअल डे कर किया आपने मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट